Juridinių asmens naudos gavėjų sąrašo teikimas į JADIS naudos gavėjų posistemį, pridedant naudos gavėją užsienio fizinį asmenį. Pasirinkus pridėti naudos gavėją, bus pateiktas fizinių asmenų paieškos langas. Pasirinkite asmens dokumentą išdavusią valstybę ir užpildykite visus kitus privalomus laukus asmens paieškai bei spustelėkite mygtuką Ieškoti. Fizinio asmens paieškos rezultatas bus pateiktas paieškos lango apatinėje skiltyje. Jeigu radote tinkamą asmenį, pasirinkite tęsti. Jeigu užsienio fizinis asmuo nebuvo surastas, paieškos lango apačioje pamatysite pranešimą. Rezultatų pagal paieškos kriterijus nerasta. Norint pridėti naują fizinį asmenį kaip naudos gavėją, rinkitės mygtuką Pridėti naują užsienio asmenį. Atidaromas langas pridėti naudos gavėją. Jame užpildykite visus privalomus laukus, kurie yra pažymėti raudona žvaigždute. Laukia identifikacinis numeris įrašykite asmens identifikacinį numerį, jeigu toks yra suteiktas asmeniui. Laukia dokumento tipas, iš fiksuotų reikšmių sąrašo pasirinkite tinkamą. Laukia dokumento numeris įrašykite asmens dokumento numerį. Spustelėkite mygtuką Pasirinkti failą ir įkelkite asmens dokumento atitinkančio pasirinkti į laukę dokumento tipas kopiją PDF formatu. Laukia pilietybė iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite asmens pilietybę. Pilietybių galite įrašyti ne vieną. Laukia šalis iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite šalį, kurioje asmuo nuolat gyvena. Laukia adresas įrašykite asmens gyvenamosios vietos adresą gatvės pavadinimą, namo ir būto numerius, miestą ir pašto indeksą, šalį. Laukia rezidavimo šalis mokesčių tikslais iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite šalį, kurioje asmo yra mokesčių mokėtojų. Šalių galite įrašyti ne vieną. Užpildę visus privalomus laukus, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir tęsti. Patogaus registrų centro savitarnos naudojimo.